Davide! Eh. Facci una foto! Eh, dove sei? Eh, Questa no! Aspetta, un secondo. Secondo me scendi. Dove cazzo sei? Raga, secondo me è molto gli altri, sembra non c'è. Comunque che voi siate, guarda che siete, raga. Oh, porca Aspetta, un secondo. Ecco! Sei un po' Bisognerà un buon. Spider-Man! Ah! Ah! Oh, ma qua... Oh, Guardate che si vede qua, oltre che spaccarti i vestiti, ti spacchetti le spalle del nostro Ok, vai. Dovete scendere. Come scendete voi adesso? Ma non lo so, io Guarda Miriam, ho fatto ogni tanto. Eh. I'm gonna jump. prima, Jump. Oh, prima, no, figate su. Eh, c'è gente. Ma ci sono una riga su Eh sì, quello che ci sono arbitri di persone. Sì, infatti sì, c'è anche una grande... Si può Guarda, devo andare. Una